Halo semuanya, ketemu lagi di videonya Sampan Mimpi yang baru Di video kali ini aku bakal nunjukin gimana caranya bikin stempel dari penghapus Kayak gini bentuknya Untuk pengaplikasiannya ada tiga media Yang pertama di tote bag atau kain Yang kedua di kertas kado dan yang ketiga di notebook atau di surat yang mau kalian kirim ke orang lain. Gimana cara bikinnya? Tonton terus videonya ya. Terima kasih sudah nonton video kami. Kalian paling suka yang mana? Komen di bawah ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe ke channel YouTube kami. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah. Action. Halo semuanya. Okay. Halo semuanya. <laughs> Terima kasih sudah nonton video kami. Kalian paling suka 잘만 가양 만나.